তোহর বিনা যমুনা ছেড়া সব সপন সুনা Oh, तपाईँले सन्जय खालि हरिनाम जब बोर हामी ठुलो पिता भनेको बाबु हरिनाम देख्दा कि बाबु हाम्रो बसे हिजानी मान्छे हरिनाम जब हराएको